tubanirizaako nnyo abali ku online medias uganda online medias uganda kyano yamwe eno eya youtube eh, eyasalawo kuba nga ebawa buli kiriwo ah, tugwa mu politics ah, naye era ah, ne affairs ez'enjawulo weziba nga ziguddewo mu ggwanga fe tetulina buzibu okuba nga tuzibasabulira ne tubagamba nti Ah, mpide first no oba beera gwe beera gwe okusooka okumanya amawulire ah, ki agaba gaguddewo muki mu ggwanga mwerege tulina onaku olwaleero ng'egwomubaka nabira naggayisa empala nabira naggayisa empala ngono mubaka akikira abakyala mukampala akikira abakyala mukampala newankubadde ah, ngemyezi ngaebiri okuva kati kiira balayira mu gwakutaano yansuubira wala era mugagano so okutaano entebe eyo ajja kuba agivaamu oba ofisi eyo ajja kuba agivaamu agirekere aleya wakitukawa amanyiddwa nga shamimu malembe ya omukyalo ono abatamumanyi ah, nabiira naggayi sempala ah, amanyiddwa nga omukyala kyasinza omuku obuvuyo obungi nyo wanene mu ggwanga ah, tumulaba nti azeyesimbawo Um, mu ggwanga wano eno uganda uh, um, naye ngaali yalikuko ku kaadi ya fbc weyayagala okusibawo ku kyobwa meya achief meya nebagezaako okumuyiyayiya okukakana ngaagenza omup omup naabeerayo naye ngaomukyalo oyo nalina likodi gikibe nakubadde awagizibe bamuteeka mubesige nalugamba ah, nabbiri agenda okufuge nabbiri agenda okusikirire nabbiri agenda okolebwa otya ye asalawo nti olumala bati okulayira ngagenda nomwami wekeraga mapenzi ngagenda nomwami wekwekuba kiisi ngagenda nomwami wekwesitulako situlago eh, nagireka mu bannayuganda ekigambibwa nti nabbiri ono abadde nnyo nti buli kulonda wekumala okuggwa nakakasa nti ngaamaze okulayira ng'agenda nebbaawe amanyiddwa nga ah, sempala kampala nga abadde abeera canada ngeyo babeerayo eyenywegera ne beeraga amapenzi naye amawere gugetyamuse nago yoga nti wali profesa profesa wemakeere baali bamuyita baria mureeba baria mureeba yabujjerera nabbiira naggayisa empala ee kubanga bano ababiri bayinako akakwate kamaanyi nnyo tutandise bwe tuti baumbaka nabira nagayise empala atabuse ngaagamba akuuye ejjoogu lya nabiira ne baali amuleeba alagidde mukazi we obutadda mu maka gaabwe ng'agamba nti agudde mu lukwe lwa nabiira lwe yakoze ne purofeesa bali amuleeba okutwala emaali ye yonna isaac sempala eyabadde omwennyamivu yategeezezza online medias uganda eggulo nti purofeesa venansiyasi bale amuleeba amujoogedde emyaka egisukka mu kumi wabula nga ye sempala asirise naye webituuse kisusse takyasobola kugumiikiriza jjoogu lyababiri abo wabula bali amuleeba naye alemeddeko nategeeza nti sempala oba ayagala oba tayagala alina okufuluma amaka ago kubanga tegakyali gage Ssempala muto w'omugenzi Al Hajj Nassa Ntege Sebagala era kigambibwa nti kumpi aba famire ya Sebagala bonna baanywa bega wa Ssempala mu lutalo lw'okulemesa enteekateeka za Profesa Baria Mureba. Ekiri mu maka ga Nabiira nebba kyo kisa kinegula. Ssempala yasibye ebisenge bya by'amaka kumpi byonna n'anyweza n'ebyokwerinda awaka okukakasa nti nabiya ow'emyaka anamu omwenda ne baria mureeba ow'emyaka ataano mu ogumu tekuli asaalimbirawo ennyumba eno amatiribona esangibwa ekatuusa obuziga mu kampala kati yefuuse ensiitaano wakati wa sempala ne nabiira eyogerwako nti ayogerwako nti yegasi ne baria mureeba okuzoganya nnyinimu sempala olutalo ku maka yeyabadde emmanduso y'okwaba ebyama ku bizibu ebibadde mu bufumbo bwa sempala n'omubaka omukyala owa kampala nabira nagayi sempala sempala yagambye nti mukazi we nga tannayingira bya bufuzi baali bakwatagana bulungi naye okuva lwe yakwatagana ne balyamureeba mu bbiri mukaaga ebintu ne bitandika okukyuka yagambye nti enkwatagana ya nabbira ne baali amuleeba teyasawuka kugirabamu buzibu ng'agiraba ng'eyamba omukazi mu birooto bye ebyobufuzi wabula mu bbiri kumi yatandika okufunamu okwekengera ng'alaba enkolagana eringa eyinza okuleeta ebizibu awaka sempale eyabadde ayogera nga bwafumintitiza ku buli kigambo kyagenda okufulumya yasoose kusiriikirira nassa ekikooyi n'alyoka agamba nti banjooza emyaka egisukka mu kumi nga nsirise naye kati kisusse bw'ojoga ensanafu ate tozituulamu butuuzi yagasseko nti omukazi we omukazi gwe yawasa nemukola emaali yamu atuuka atya okukwatagana n'omusajja omulala ne batandika okusindikiriza okugoba mu maka bwe yamaze okwogera ebyo n'asaba aleme kwogera birala ku byamaka gaabwe ne nabiira ng'agamba nti balina abaana abakulu abo ngaagamba nti balina abaana abakulu abagoberera ebigenda mu maaso nga bibaswaliza wamu nga famire nabira ne bba balina abaana bana okuli omukulu emyaka ekumi n'omunaana era bonna babadde babeera ne kitaabwe e canada gye baatwalibwa okusoma era kitaabwe abadde atera okukomawo mu uganda ate emirundi egimu nga nabiira agenda e canada n'abeerako ne famire okumala ekiseera oluvannyuma nakomawo mu ggwanga ku mirimu egyokukiikira bannakampala paliyamenti gy'amaze emyaka 15 bwe ddo bali amureeba yannyonnyodde nti yasooka okusisinkana nabbiira mu 25 ku kiiko z'ebyobufuzi ne batambula bonna mu byobufuzi era yayingira mu nsonga z'ennyumba mu 213 nga nabbiira amutuukiridde abawole obukadde 45 okununula ekyapa ky'ennyumba kye baali basinze mu equity bank era n'azibawa nti ate oluvannyuma n'abongera obukadde bina ne bamusingira ennyumba gye baagula e canada ku luguudo edmonton mu saza lye albata okwewola ensimbi zino uh, sempala agamba nti eh, tabimanyiiko era mm, yakayise kabadi wakati wa nabira ne balya muleeba okumutwalako buli kantu bamuleke mu bbanga balya muleeba yabawadde okutuuka nga maaki uh, lumu bbiri abiri mu bbiri abiri mu gumu hmm, maaki nga lumu ate era ennaku z'omwezi ndowooza ziri mwenda hmm, ndabanga ensonga zino kati ezikutte akati nga bavudde mu nyumba eno kyokka sempala agamba nti zamwewunyisiza nga nabbiri awandiikidde bali amuleeba ebbaluwa n'amutegeeza nti nno waliwo alya ng'ate bannaabwe bali mu kuvoyisinga ebbanja erimanyiddwako bulungi era lyabalimu okusasula era n'asaba bali amuleeba abaweeyo wiiki emu kyokka bafe mu nju naye nga bo tebawulira bagenda maaso n'okulya enkoko zaabwe n'okulya ebicepere nga bannaabe bali mu kkola sempala agamba nti ekyo kyekyayongedde okumukakasa nti enkolagana ya nabiya ne bali amuleeba esusse embwa weeyotera etuuse gonja waakalira profesa balya mulea yakulirako yunivasite ye makerere era yomu ku beesimbawo ku bwa pulezidenti bwa uganda mu kalulu ka 26 engeri olutalo luno gye lwasajjuka wadde sempala yaganye okulambula engeri baalya mureeba gyamujooza emyaka egisukka mu kkumi omu ku bafamire ya sebagala yategeezezza onoimedias uganda nti olumu sempala yagenda ku kizimbe ekimu mu kampala n'asanga bali amuleeba era nti sempala napakya bali amuleeba oluyi bwe cwi kyokka wafamire yaganye okwogera ekyavaako akakuubagano kano bali abuleeba nti naye yatambula butambuzi n'agenda nga taddiza sempala era teyaggulawo te, te, te na musango gwa kumukuba ee ebyo nti byaliwo nga nebbanja bali amuli bali agamba nti e, lyalemye sempala okusasula terinaba te kubeerawo era owa famire yasebagala weyasinzidde okwebuuza nti kisoboka kitya ate sempala eyali amaze okubeera n'akakuubagano akamanyi ne bali amuleeba ate okukkiriza okwewola ku muntu y'omu oyo ssente eziri wakati ziri mu miliyoni lunaana mu ataano wabula bali amuleeba mu kunyonyola yagambye nti kyamanyi kiri kimu yawola nabbira nebbasa empala ensimbi obukadde lunaana mu ataano nezibalemu okusasula era ye kyayagala zennyumba ebbiri ze baamusingira ey'e buziga n'ey'e canada era alina okuzitwala kyokka sempala bawoomukyala nabiira nagayi yannyonyodde nti amabanja bali amuleeba gayogerako okuli era pesa finance limited nerya equity bank nti yali agasasudde era we yagendera e canada nga ku bbanja lya equity eri obukadde bibiri mu ataano lisigaddeko obukadde ana mu buna zokka okulimalayo bajjeyo ekyapa kyamaka gaabwe ssente zino nti yazisasula asinzira canada gyabadde akolera emirimu egyekyeyo era n'alagira bbanka ekyapa ekiwe mukyala we nabiira era kyamubuuseeko okuwera nti ate nti ate baali amuleeba atwala amaka gaabwe ate ng'awagirwa mukyala we nabiira mu ngeri sempala gyayogerako eyekobaani lukyayita enkolagana etali nambulukufu eri wakati wa nabiira ne baria mureeba ye omukyala nabiira biki byayogera ku nsonga eno onoonyi medias uganda eggulo yayogeddeko ne nabiira ku simu ku bigenda mu maaso mu maka kyokka n'ategeeza nti bba waddembe okwogera buli kyayagala naye amazima agajja kuvaayo yayongeddeko nti ye ng'omukazi eyakuzibwa tayinza kutotola byamaka ge ng'agattako nti amanyi ekifo ekituufu gy'alina okugenda okwogera ku bya famire ye bannange ah, tubeeyanza nnyo okwekomera ku mukutu gamme guno omuganzi newankubadde bano ababiri nabira ne bawe bano nabira ne balya muleeba babeera mu nyumba y'omwami ya sempala nga beerira bicepere bo tubanyumiza ebyo bwe basala okwerira bicepere oba batya oba batya oba sempala abeera mu mbeera mbi oba abeera mu mbeera efaanana etya bo baasalawo munjogera ennyangu nti emitima gyabwe bano ababiri gyo gyakaluba emitima gyabwe banene ababiri jo gyakola kitya jo gyakalubira ddala twagala tubaweeko ebitonotono ebikwata ku mubaka oyo omubaka oyo nabira nagayi sempala e, wano tuga wano katandikewe ti nti nabira nagayi sempala yakiikirira uh, uh, yakiikirira uh, kampala uh, uh, abakyala uh, mu kampala era afugidde emyaka wajindaba ana mu uh, afugidde emyaka kumi n'etaano sorry for that afugidde emyaka kumi n'etaano ngaera kigambibwa nti nno nabira nagayisa empala alina emyaka ana mu munaana ku ana mu mwenda e eh, munnauganda omulimu gwe munnabyabufuzi ebbanga lyabadde mu byobufuzi okuva bbiri mukaaga paka kati e, okuva bbiri mukaaga paka kati gyemyaka gii gye twabagambye ekumi nemeka ekumi neetaano taito ye member of parliament nti ye kampala women uh, constituency e, gyatwala oyo mm, nabira nagai sempala e, yazaalibwa mu uganda temudawo nemwebuuza ate nabira nagai yani aa nabira nagai yatandika uh, yatandika political career ye wali mu akiso district mu local government mu bbiri gumu uh, naweerezaako uh, naweereza nawe paka mu bbiri etaano uh, yaliko mm, yali ne muhamedi nsereko oba tumuyita enyereko uh, um, mu bbiri era mu bbiri etaano eyo uh, n'agenda uh, Uh, wano ne bagamba nti Mm. wano ne bagamba tugezaako kubayitirayitiramu ebitonotono ebikwatakana ku naggayina biira sempala ne kaliyaye nga bazagitambuza okuva mu biri gumu eyeeyo nga mubyobufuzi paka bbiri kumi n'etaano mu biri mukaaga ku myaka asatu mu etaano e, she unsited margaret nantongozibwa e, awo najja neyeeyunga n'abeera nga akiikirira kampala eyo omukyala akiikirira kampala yajjayo uh, margaret nantongozibwa mu 26 so mu 21 mu kulonda okwo okwaliyo yafuna obululu emitwalo 22724 ee awo yasingira margaret nantongoziwa kubanga margaret nantongoziwa yafuna obululu emitwalo 16 347 mu 8 nekirambika lwatu nti nno yali awangudde naye abaloyas ab'enjawulo bamusuubinga e, mu 213 baloyas bamusuubinga e, era mu 216 nagai first off with 5 other contestants including the incumbent minister of, for youth and, and children's affair florence natuala chinja however nagai won hadley during the debate to remove the presidential age limit from the uh, from the uganda constitution that guy was one of the opposition member of parliament who were first be removed from the house chamber by, by security forces on 27th september 2017 bye bitonotono ebikwata kwani ku nagai uh, nabira sempala tudingane uh, ate omulundi okuddako nga tugezako kubasosotolera e muyige mumanye Eh, kubanga fe twasalawo okubanoonyeza ebibazimba eh, nammwe mumanye nti eno kyano gye muliko ebaagalira ddala okuyiga wamu n'okufuna byonna ebibazimba mukama bankuumire atakuumira mpeera mm,